ce chant, pour ton œuvre à la croix, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans cette victoire, Seigneur échoua. habite ta main Hors de question que moi je la lâche Elle a été percée pour m'accorder la victoire Et sur tes pas moi je veux marcher Pour bénéficier de cette victoire Oui désormais dans ta main Je me tiens et je me cache Oh ta main Il n'est pas question que moi je la lâche Car elle a été percée pour m'accorder la victoire Et sur tes pas moi je veux marcher Pour bien conserver cette victoire Kumani Kumani Kuma les Kuma les Kuma Kuma, les Kuma